Привет всем! Сегодня я построю в этом видео два замка ледяных Эльзы из мультфильма Фроузен. И первый замок вот такой вот из набора 10704. Этот набор, к сожалению, уже не выпускается, не продается. Но если он у вас есть, напишите в комментариях. Э, у меня есть еще много разных моделек, построенных по этому набору. Видите, тут такие интересные детали, стекла. Сзади замок стоит возле скал. Все как мультики, Вот. И на верхушке снежинка. Прозрачные детальки хорошо здесь играют. Вот такой замок получился. И второй замок из нового набора. Набор как раз когда я его увидела, как много здесь синих таких голубых прозрачных стекол, сразу пришло в голову построить замок Эльзы. Вот, наконец-то дошли руки. Вот. Естественно, этот набор так и называется, прозрачные кубики. 11, 0, 13. Я постаралась по максимуму использовать все синие, голубые, ну, даже фиолетовые кубики Сюда детальки пошли. И он построен по мотивам недавних официальных наборов Лего, больших. Вот в этом году даже вышел огромнейший прекрасный замок, больше двух тысяч деталей. Вот там впереди такой фонтан, есть балконы, ну и что-то такое Э, по мотивам этого замка. Ну, насколько <laughs> это вообще возможно из набора Lego Classic сделать. Вот, э, в принципе, я довольна результатом. Он такой симпатичный. Э, оба замка, они больше для просто, чтобы любоваться, поставить на полочку. Здесь, конечно, не размер мини-фигурок. Вы видите, тут можно поставить, но она будет громадной. Э, пишите в комментариях, какой замок вам нравится больше, какой из наборов у вас есть, э, какой из них понравился, если оба понравились или один из них. Ставьте лайки, пишите комментарии. Приступаем к постройке. Thank you. Bye.